Как сказала Нора де Бальзак в своем времени, в прошлом и сейчас все сходятся в одном мнении, что каждое богатство имеет свое преступление. Як раніше, то і зараз воно так. Для багатства кожен робить свій злочин на свій смак. Ще за радянські часи Горбачов перебудову робив, зруйнував стіну німецьку, виноград зробив з банка у всіх заощадження забрав, тоді український народ з нуля жити почав. Мільйонів багато не заробиш чесною працею. Треба завжди робити якісь махінації, по трупам іти до своєї мети. І, на жаль, тільки тоді розбагатієш ти. В 90-х роках, наприклад, рекет процвітав, так би мовити, бізнес кришував усі повинні були бандитам платити. Якщо не схочеш, могли спалити чи вбити. Фабрики й заводи розоряли, зарплати людям не давали, за безцінь у робітників акції викупали і все до своїх рук прибирали, бізнес забирали, між собою ділили. Так свій перший мільйон і заробили. Велике безправ'я було. Усіх бандити залякали, нікому права голосу не давали. Ті, хто при владі були, з казни гроші крали, деякі з них за кордон потікали, інші ж на регіони Україну поділили, не потікали, зате тут олігархами стали. А й понині між ними своїми розбори, рейдерські захвати бувають тоді задільошки своїх супротивників і устраняють. Можуть палити машини, можуть на трибуні підірвати, щоб ціле футбольне поле собі забрати, руки по локті в крові. Багато людей змогли погубити та так сховати, зарити, що навіть по цей день рідні не можуть похоронити. Навіщо вам стільки машин і літаків, яхт, земель? розкоші, домів. Побудуйте також дороги, будинки й містки. Майте хоч трішечки совісті ви. Якщо ж ні, таких олігархів з України треба гнати, тих, що не думають про нас. Народ український не хоче їх знати, тому що через них завжди бідність буде у нас.